Mange Kimambi ameamua kuingilia kati ugomvi wa Wema Sepetu na Zari the Boss Lady. Kama unavyoelewa, Mange na Zari ni mahasimu wa muda mrefu sana, wamekuwa wakitukanana huku mitandaoni, sio leo, ni kwa muda mrefu sana. Sasa unafahamu hivi karibuni kile kilichotokea baada ya Zari e, kumwambia kwamba mama Sepetu amebaki kichwa tu, aende South Africa akapate e, msosi ama chakula cha bure ili aweze kuongeza mwili na vitu kama hivyo. Na Wema naye akareact akasema siwezi kubishana na wazee na vitu vingine. Kama ufahamu, ugomvi huu ulianzia pale ambapo Zari alimwambia Wema kuwa amemficha Manunu mbwa wake yule, na hivyo wanajifanya amepotea tu kutaka kumtafutia kiki mbwa wake. Hii ilimkera Wema Sepetu ambaye naye akaja kusema kwamba eh, kila mtu akiwa yeye muongo anadhani basi wote waongo, ama ukiwa mhuni unadhani wote wahuni. Sasa Mange Kimambe amekwenda kwenye akaunti yake ya Instagram. By the way, hii ni posti ambayo anadai kwamba watu wameiripoti na imefutwa Instagram, ila tayari kuna screenshot ambazo watu walikopo nazo ameziposti kwa mara nyingine tena. Aliandika hivi: Wema unachambwaje na Zari? Lakini unajua sikuelewi. Yaani Zari anakubuli kabisa na wewe unamwangalia, mbona kuna ishu nyingi za kumchamba huyo? anakusema huna mafanikio, yeye ana mafanikio gani zaidi ya urithi? Ivan alivyokuwa hai, mbona hakuwa na ofisi? Au alikuwa anadanganya Afrika nzima? Angekuwa successful wakati Ivan yuko hai, basi angekuwa bosi, ila alikuwa hana tofauti na walaji wengine, hakuwa hata na ofisi ya kwenda. Ungemjibu umwambie, na wewe ukiolewa mumeo kifa utakuwa successful. Umri bado unaruhusu. Hata leo Lulu Majizo akifa atakuwa bonge la successful woman. Zari mwenyewe atamwamkia. Ungemwambia huo usuccessful wa kumvizia mwanaume afe kila mwanamke anauweza ebo, anakwambia umebaki kichwa kaa boflo. Si bora wewe umebaki kichwa kuliko yeye aliyebaki mwili mzima kaa tembo? Anadhani tunadanganyika na picha zake za Insta wakati tumemuona alivyokuwa mkubwa kama tembo, mpaka mama Dangote alitaka kuzimia kwa mshangao, maana hafanani na picha zake za Insta. Ungemwambia you only acknowledge Zari wa da mwenye obesity not say Instagram Zari angekuwa mzuri, angekuwa bado anamng'ang'ania Diamond hadi leo, si wapata kina Dangote? Mbona anakimbizana na kimwanaume akina hela, akimwona dai tu anakitimua? Eti Ramadhani, Ramadhani unajibebisha kwa dai, ila boyfriend ndo asubiri hadi Ramadhani iishe. Haki wanaume, tafuteni hela, maana sio kwa dharau alizofanyiwa yule Mandingo. Unajua Wema anatuangusha sisi vimbaumbau, yaani umeshindwa kulichamba hilo zee Mtu anakomo kaa paja, unakubali ya kucheke wembamba wako? Kwanza ninavyomjua Zari, hapo anatamani kuwa mwembamba, sababu hapendi uzee na atakugeza, atakata utumbo. Tupo hapa, mtaniambia first they laugh then they copy. Eti tajiri, kuna tajiri yuko insta kuutwa kubuli wemasepetu halafu mbona anapenda kukufuatilia bikizee huyo, na vile tu ulivyoniboaga sana na ishu za siku zile watu tulikupigania alafu ukatupa midofi yaani isingekuwa ile ishu huu ugomvi ningeununua mchana kweupe hadi yaombe po halafu nilijitahidi sana nisiingilie ila imeniuma anavyokubuli alafu na wewe design kama unamwogopa kusema kweli bitukinao is a bully and she knows how to pick her victims unaona sasa hii ni post ambayo imeondolewa kwenye akaunti ya instagram ya mange kimambi ila ameshapata hizo screenshot ambazo mashabiki walizipata naye mwenyewe amekuja kuandika jamani wa bongo eh, kuwaombea haya hiki ndo nilichokuwa nimemwandikia wakati mmelala alafu posti ilisindikizwa na ile picha ya bitukinao alivyokuwa bongo na mkono mnene kama paja la tembo alafu pembeni kulikuwa na kapicha kawema na bodi kinanda shukrani ziende kwa aliyechukua screenshot jamani good night sasa wakati posti hiyo ya mange kimambi ikiendelea kufanya watu waje hapa kucomment na nini zari ameenda kwenye instagram yake alichokifanya ameweka tu picha yake na kuandika Commander in Chief, kubwa la maadui. Mange ameichukua tena hiyo posti ya Zari ambayo Zari anajiita kubwa la maadui na kuweka kwenye Instagram yake, alafu akaandika tu the real commander in chief, kubwa la maadui, we prefer the dark commander in chief, akamwekea hashtag Ashaboko. Watu wengi wamekuja hapa of course kwenye posti ya Mange Kimambi eh, kuendelea kumshambulia Zari na wengine wapo wanaocheka, wapo wengine ambao pia wanamtukana Mange Kimambi. Uh, huyu anaitwa Rahma Khatibu ameandika Azari wa South Africa na wabongo tofauti. Nemi Masawe ameandika bingwa wa kujiedit. Kuna huyu anaitwa atoe application anayotumia kujiedit, Mange akamwambia hasemagi mwaya, anaitwa eh, BAKH Resa. febi ameandika Zari ni kubwa la maadui, nampenda huyu dada. Mr Lokman ameandika Damange una wivu au kisa wewe ni fito. Chuga Le ameandika kono kama Being Systematic ameandika huu ugomvi sasa umenunua e, au umejikopesha. Asha Reid ameandika halafu alikuwa hataki watu wachukue picha kwa simu. mila ameandika acha kufuatilia maisha ya watu wewe nyau, fuatilia yanayokuhusu mwenyewe, wale wale umebakiza vichwa tu. Nunu underscore ameandika dada mkorofi wewe, Insta walikufutia picha, sasa wasije kufungia akaunti maana maana usikii. Simply ya Kenya ameandika uwika ni block muda sio mrefu, kisa nimemwambia ni oda eh, to be relevant ni, ni lazima atafute wabongo uchokozi otherwise kanipea block matata anasema kwamba amechezea block kwa zari huyu 524 beka ameandika alafu anagombana na wema tu kisa tu anamuona hajui kuongea na kisauti chake the lucy classic ameandika mimi simpendi sana huyu bibi mange naomba umchambe mpaka <laughs> sawa sk kuku ameandika nampenda zari ila tabia ya kujifanya yeye ndo best kuliko watu wote yaani kwamba yeye ndo kila kitu dunia nzima yote kayataka dai kwenye kupiga picha naye eh, South. Jana Atieno ameandika Zari doesn't respect Tanzanians. She is ritually saying it loud all the times and speaking of how much she hates Tanzanians people. In Kenya she would never even be a relevant issue. Husna ameandika hiyo inaitwa hata mkiungana ila ndio mamalao Mfunguaji kodi ameandika tatizo bwana Insta ni Timzari. Dalali ameandika, mimi naomba mtu wa kuchambana naye walai, mbona anajihisi mdomo kuchachuka halafu hamjitokezi? So hizi ni baadhi tu ya comments ambazo mashabiki wameziweka hapa kwenye hizi posti za mangi Kimambi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kati ya eh, Wema na Zari. Na unaelewa Wema yeye alishanyosha mikono, anasema kwamba yeye hawezi kubishana, hataki kabisa hayo mambo. Na jana aliweka posti akaandika kwamba eh, hataki watu waende kwenye peji yake kucomment kuhusiana na hizi ishu za yeye na Zari, au sio? Kwa hiyo Mange ameamua kununua huu ugomvi akisema kwamba inakuwaje Wema anashindwa kumjibu Zari, mbona anakuwa mnyonge wakati Zari mwepesi tu, au sio? Unafahamu ugomvi wa Mange na Zari umekuwepo na ni wa muda mrefu sana, na mara nyingi sana e, Zari amekuwa akiandika chochote kile ambacho pengine e, kinahusu vijembe kuwapiga madongo wa Tanzania. Mange amekuwa na step e, front kuwasaidia ama kuchamba na vitu kama hivyo. Anyway, Una mtazamo gani hapo kwenye sehemu ya comments? Niambie, alafu subscribe kwa taarifa nyingi na habari mpe kila wakati.